cómo hacer efecto de pantalla verde en Caden Life. ¿Vale? Para poder viajar ahí para todas las partes del mundo que tú quieras. Vamos Vale, pues muy sencillo. yo estoy acá con esa pista, ¿no? Entonces, yo he grabado con una pantalla já tinha yo no tengo una pantalla verde, não Yo tinha um um quadro verde pintado a mano, ¿sí? Igual dá para ter algum resultado bueno aí. Mas a primeira coisa é, por exemplo, tenta iluminar essa pantalla de maneira pareja, não? Em meu caso, eu tenho um aro acá, não? Mas eu vou resolver isso como dando um, um zoom acá e recortando, não? Então eu yo he dado um zoom acá. Já ensinei como dar efeito zoom aí. Vale. E ajusto aí, Vale. Então elimina os bordes que estão um pouco menos iluminados. Para que não dê problema. Assim. Então vengo acá em efeitos. Digito croma. E aí me sale, mira eu vou usar o eh, chroma avançado. Deixa eu dar double click e acá me aparece, mano então acá tem o color a selecionar. Inclusive eu posso tentar outras pantallas, não, Pero... Entonces esse verde não é o melhor verde do planeta, mas funciona para o exemplo ¿no? Entonces clico aqui en el botero y que a pantalla vai começar a sumir, não Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo los tonos y voy ajustando eso hasta que logre lo que quiero. Eu vou perdendo bastante informação aí, né? Pode suavizar aqui um pouco. Vale. Acá, modelo de color, yo elijo ABI. Vale. E aí vamos ajustando então Entonces, que hago? Acá está meu clip, ¿no? E eu quero que salga esse clip al fundo. Então, agrego esse clip abajo. Abajo de vídeo, ¿vale? Mas quando jogar o barro já aparece a cara. Beleza? Então vocês vão ir arrostando mais um pouco aqui. Tá aqui. E, mano, meu pelo estava despeinado, aí tudo Eu tô vendo. Os bordes. Vou errar normal. E olha como, como queda Vou a cambiar para... Tá? Vale. Yo creo que es lo mejor que logro. Ahí acá yo he, he, he arreglado un poco el color. Algunos efeitos básicos que também já he hecho vídeo sobre. E, e isso, né? Então se tudo, se tudo tem dado bom na pantagem aí, com outras tonas de verde, seguramente logrará melhores resultados aí, né? Acá también yo puedo invertir, selección y tengo otro efecto ahí, Entonces esa esa la pantalla, ¿no? Vale. Y eso. Bien, sencillo, con una buena pantalla ahí, un buen tono, un buen tono de verde ahí, todo va a bien, buenos efectos ahí, ¿vale? No te olvides suscribirte, gracias, hasta la próxima, nos vemos.